の続きやっていきますえー、 <laughs> あっという間にショルダータック一撃でやられてしまいましたがよいしょあそれでも差しで勝負ですかなるほどねあれ勝てるのかなこの子には 弾25発しかないんですよねでショルダータックル一撃なんで けられないかあでも即死ではないうわくそなんとかかわしたと思ったんですけど残念ですいやどうしよう蓄積したダメージがあるんであればいいんですけど銃もあと1発しかなくなっちゃいましたね 出しますかゴルクマチエテねで開いてる開いてる開いてるよしオッケーオッケーで Oh, uh, push the button by the door to begin the process. お弱ってるお弱ってる弱ってるおお弱ってるオッケーオッケーよしよし開いた。

Now, let's have those tissue samples, shall we? Doc, mind if I show you a photo? No, no, no, no, just, just, just one minute. just let that run. That's gonna take quite a while. Now, what, uh, what was it you wanted to say? Hey, that's him. That, that, that's the GRE operative I was telling you about. What's his name? Amir. Yes, yes, Amir Goreshi. What are you doing with a picture of him? We, uh, we had a mutual friend. The samples are still viable. That's good. With some luck, your trip here won't have been for nothing. Uh, where's the rest of the data, by the way? I know Zara prepared two packages. Yeah, I'll have to get back to you on that, Doc. Right now I have some GRE shitheads to confront. GRE? Crane, you watch yourself around them. Their public face is a lie of epic proportions. Those people are all heartless, lying bastards. I hear you, Doc. And thanks. I'll be in touch. Hmm. で、えー、GREA コンタクト、えっと、この、でも、カムデン氏は大丈夫なんですかね本当にこれ解毒剤作ってくれる人なのかもしくは逆っていうこともありますよね生物兵器をまだ作ってる途中とかねまあ、とりあえず 脱出しますかねもういないでしょさすがにまだいるかな研究所から離れる at Camden. He was very excited to see Zera's samples. He says if he can get the rest of Zera's data, there might actually be hope of finding a cure. Zera の集めたデータ、つまりライズの支柱にあるデータが必要だという。ということはやっぱりね、あいつと最後、どうしても戦わなきゃいけないんでしょうね。 reiterate. You better watch your back, your front, and both sides with those GRE bastards. They'll screw you if they get the chance. I know, Doc. I'll be careful. I just need to figure out where things stand. İşte... Koka. ですねとりあえず、えっ、ー、と安全区域まで戻ろうと思いますんでここウェイポイントに設定して夜か ダメか、ダメか、ダメか、ダメですか。ちょっと、ちょっと屋上へ。はいはいはいはい。そうか。これも登れないの。OK。とりあえず戻りましょう。ちょっと夜に動きたくはないのでね。 この下は何でしょうねこれなんか味方の色っぽいけどやばいちょっとやばいやばいやばいとりあえずちょっと えー、っとあれああれ <laughs> だいぶ遠遠のいてるというか過ぎちゃってますけどどうでしたっけねここかはいはいはいはいオッケーオッケーよし。ただいま。 というわけで一回ちょっとセーフゾーンへ戻ってきました買い物をしたいのとあと荷物をちょっと入れ替えたいかなえー、っとショットガンうんスレッジハンマーあんまいいのないですね 荷物の入れ替えはどこでやるんだろうこの子は多分ミッションだなこいつはなんだあスパイクこれなんだもらえるのかなああありがとう アルコールもらえたのは嬉しいですね回復剤を作れたりあこれアルコールじゃないのかさすがにこういうところには置いてないでしょうねさてえっ、ー、ととりあえず今回はここまでにしておきましょうで、えー、荷物の入れ替えが済んで えー、GRE にね、連絡を取りに行ける準備が整ったら、また次回ね、えー、やっていきたいというふうに思います。えー、今回は録画がちゃんとできていることをね、え祈りたいと思いますが、また次回ね、えお楽しみにしていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。